沈むように溶けてゆくようにそれは通してもらおうかスラッシュ変化リレンングイッタそうしまそこすべてオーロラサンクチュアリ私の出番世界を通のれを知るリレンングイスッリレンングイラッシュ変化 オーロラサンクチュアリースレイジングインパクト物の哀れお尻えオリスレイジングインパクトスラッシュテンペスト気づきオリスレイジングインパクト嵐の出番ね 世界を変われ身の回れを知りたまえピオリスエンデングインパクターオーロラサンクチュアリースラッシュテンペスト 支援しちゃうよおらおらはじけサマーオールフェプリッツ私の新たな力オーロラサンクチュアリこ行くぞ生徒たちれ エんーシスを歓迎しよう天皇解放世界を変われ 新たな力オーロラサンクチュアリ